dessa vez é eu trazendo pra vocês mais um dia de vlog bom, rapaziada. Hoje a gente vai estar andando de patinete aqui, ó. Patinete limpa. Mó da hora, rapaziada. Não vamos estar tá aqui andando, né? eu tô comemorando aqui, ó. Patinete aqui, ó. Ele vai dar um desconto aí pra nós aí, pra nós poder andar. É isso aí, rapaziada. Sempre o steak aí. Fui. your window No, you can't sleep, you pretend though You don't have to play the hero Cause I got you like you got me When the earth shakes, when the bombs scream Until our last breath, every heart is rising, leading the charge. rapaziada, chama aqui os patinetes aí, a gente vai voltar de patinete, que é muito ruim, mano. Literalmente lá no finalzinho aí, lá no comecinho aí, tal. E agora a gente tá basicamente no meio da cidade. Eu acho, né? Não sei, não, sei como é que é aqui, né? Porque eu posso estar tá falando merda ou não posso estar tá falando merda, tá ligado? Eu acho que a gente tá no meio, do, no meio da cidade. E agora a gente vai a gente vai estar tá procurando um restaurante aí pra comer, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Já volto com vocês aí. Tamo junto. Ah, rapaziada, também segue eles lá no Instagram ali. É, eles deram uma força aí no, um desconto aí pra nós poder três juntos aí, senão a gente ia pagar muito caro. Então eles deram um desconto aí, segue eles lá no Instagram também. É, parei aqui, ó, num negócio de muito da hora, Uma, um negócio de fast food, tá ligado? De vários é, restaurantes, tá ligado? Tem até um cara tocando DJ ali, E, rapaziada, paramos aqui pra comer agora e depois nós vamos pra casa, né? A gente tava pensando em pedir em casa, mas... dentro, tá ligado? Eu esqueci de finalizar o da praia e mais um ainda do, do hotel lá, esqueci de finalizar também. Mas é aí já é, rapaziada, já volto com vocês. Fui. Sabe, tá rapaziada, eu tava ali editando um vídeo, galera. Meu pé até fumigando, mano, que eu tava ali editando um vídeo, rapaziada, e eu senti de mau jeito, tá formigando tudo. Mas é isso aí, rapaziada. Eu fui lá no food truck, lá no bagulho do. onde que tinha um monte de negócio de comida. Depois eu voltei pra casa e vi uma série, tá ligado? É muito louco. A série que eu tô vendo é a série que eu tô vendo é War Events, que você quiser ver aí. Uma série muito boa de caça tesouro aí. Se você quiser ver, acessa aí no Netflix aí, que é bem legal a série. Mas é isso aí, rapaziada. Vou dormir agora. É, voltei ontem, mas ontem eu capotei acabando é na série. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Essa semana ainda sai mais vídeo pra vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Fui.